कहीं अंधेरा तो कहीं शाम होगी मेरी हर खुशी आपके नाम होगी कहीं अंधेरा तो कहीं शाम होगी मेरी हर खुशी आपके नाम होगी मैं ये नहीं सोचता कि बड़े बड़े आदमी मेरे दोस्त बने मैं ये नहीं सोचता कि बड़े बड़े आदमी मेरे दोस्त बने मैं तो बस इतना सोचता हूँ कि मेरे दोस्त बड़े बड़े आदमी बने